力が食い止めるさっさと気をためろ10秒だけ持ちこないでくれ 君が持ってきたま